А, здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм лето с цветами. Вот так вот выглядит в запечатанном виде в индивидуальной упаковочке. Упаковочка на молнии. Очень удобно. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru В нашем магазине вы найдете любое время года и сегодня мы рассмотрим с вами костюм осени. Посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас входит подъюбник. Вот такой вот большой подъюбник белый. Он на резинке, но вскрывать мы его не будем. Он открывается довольно широкий, э, несколько ярусов в нем. И по талии он идет на резиночку. Он очень пышный. Вот такой вот подъюбник. Головной убор у нас вот такой идет. Посмотрите, здесь ромашки, васильки. Вот такой вот из цветочков головной убор с ленточками, цветные ленточки длинные. И сзади данный головной убор, он у нас идет на невидимочках таких. Застежки вот такой вот головной убор с ленточками. Вот так вот выглядит головной убор. И в комплект э, костюма у нас входит ярко-красное длинное платье. Вот можете посмотреть, сейчас я вам покажу платье. Вот такое вот ярко-красное платье из красного атласа. Атлас плотный. Э, внизу э, по горлышку у нас идут ромашки. Вот такие вот ромашки у нас, посмотрите, красивые. Платье длинное в пол. Рукава, посмотрите, из шифона такие красные прозрачные. Смотрите, как красиво. Материал весь переливается, очень красиво. Внизу рукавчики у зелененькие такие, ярко-зеленого цвета. По спинке у нас платье идет на резиночке, то есть вот так вот все тянется. То есть по размерчику регулируется. По талии у нас пришита э, зеленая тесьма можете посмотреть. И рассмотрим низ платья. Вот такое вот шикарное платье внизу. Посмотрите, здесь вот у нас цветочки, они немножко такие набивные. Цветы разного цвета, и синие, и белые, и желтые, зеленые листва. Ниже у нас идет зеленые листва. И обратите внимание, что у нас здесь все прошито. Вот можете посмотреть, Листочки и цветы, они не приклеены. Они все пришиты, то есть вы даже можете стирать или там э, часто использовать данный костюм и абсолютно ничего ему не будет, потому что это ничего не отвалится, это все пришитое, что очень удобно. Посмотрим, как это выглядит изнутри. Изнутри это вот так вот выглядит. Здесь вы тоже можете увидеть, что здесь абсолютно все пришито. И у нас уже внизу тоже идет небольшой подъюбник из атласа. То есть, если вы хотите, вы можете носить без того большого подъюбника, оно просто будет длинное в пол. Либо, если вы хотите, чтобы платье было пышное, вы одеваете подъюбник. Вот весь набор данного костюма, то есть платье, подъюбник и головной убор. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.